Defe naa fii ñu tollu moom loolu nekkatul coow li ndax gàmmu dagan na walla daganul. Léegi ñépp walla lu ëpp ci àdduna bi ñi ko doon weddi ñoo ngi komaase di xam ni la ñu doon weddi am na lu ñëw lu ko dàjj. Ah dem nañ ci jàmm ñëw nañ ci jàmm kenn ku nekk fa nga gàmmoo yaakaar naa ni Yonent bi Muhammad Sallal Laahu Alayhi Wa Sallam moo la fa yóbbu woon pour nga nàmp ci leeram. Yal na ñu Yàlla may nag leer googu ñu koy dund di ko dundal ba déwén ak jàmm. Alhamdu Lillaah bi gàmmu gi jeexee nag defe naa ni am na benn Bruit bo xamni ci gammu yi amna benn gammu comme d'habitude amna lu yëngëtu coow li bari na ci loolu bayna muntaqidin wa bayna muayyid coow loolu mooy képp koo xamni suivre nga actualité ci champs des courses Am na ku Yàlla baaxal koo xam ni moo fa toogal Seydunaa Muhammad sallal Laahu alayhi wa sallam ci ndigalu kilifaam bi muy dund ba bi mu làqoo yal na Yàlla dolli yërmande muy Maam Shaykh Ahmad Tiijaani. Moom Sëriñ Mustafaa dafa am. Jàngale bu am solo. De passage xam naa ni ñi koy qualifier walla di ko àtte te xëy na seen àtte teguwul ci logique ñi ngi leen di ñaanal yal na Yàlla ubbi seen xol ba ñu am dégg-dégg. Ki toog ci ñetti waxtu, ñeenti waxtu def discours bu universel de passage nga xam ni ay njabootam balaa gàmmu gi di jeex bind nañ discours bi balaa fajar di xar ci yitte ñu génne discours bi. déglu ko ci audio rekk, bind ko ci yitte, maas ko, génne ko, ñu xëy suba ñi ko war a traduire ñu traduire ko, loolu yépp pour lan? Pour jàngale ni ndeke daara Yónent bi sallal Laahu alayhi wa sallam du fay. Kon xale yooyu di def loolu ñu ngi leen di encourager di leen ñaanal Yàlla. Ah! Bu gàmmu yu bari amee nag ñu jël ci benn gàmmu di ko coow, kon loolu moo war a nekk interrogation bi. Internet bi, am na ñoo xam ni wax nañu la ñu xam. Ñii ña ngay làmbatu, ñii ña ngay cokkaas, kenn ku nekk. Mu am benn jàngale gannaaw ba mu jàngalee ci Yonent bi Muhammad Sallallaahu Alayhi Wa Sallam, Sosal sëriñ bi, traduiral ko lu mu waxul, et cetera et cetera. Ci li ci metti mooy ñi koy def danga leen di tudde ay doomu daara ndax lu bon bon am na lu ñu jàng yar ay junni junni nit min waraa'il judur bu ñépp defoon noonu génne li mu jàngale ci yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi du ñu jël benn brèche te xamuñu lan mooy profondeur bi ak contenu bi di ci wax mbokk yi nañu delloosiwaat sunu xel xam ni shariatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak shariatu man qablana ñun ñii ci sunu sharia nangu nañu ni nit ki su fekkee ni yéreem dafa am sobe dangay dem nga dindi ko Ci al maa u tahuur ñu naan ko al maa ul mutlaq, bu ko defee sobe bi ci nekkoon man a laab nga man a jëfandikoo yëre bi ci jaamu Yàlla. Mais démb avant l'islam di ñëw am na ñoo xam ni seen charia bu seeni yëre masaan am sobe dañ koy kuppati. Mais rahmatan binaa Yàlla ñu xam ne ñooy xeetu Seydunaa Muhammad ku sa yére am sobe doo ko kóppati dañu koy raxas walla ñu fóot ko ñun xeetu Seydunaa Muhammad Yàlla suturaal nañu ba bàkkaar du xeeñ Ma dégg ci làmmiñu Sëriñ Mustafaa mii ñuy wax nii di ko jéem a diiŋat, mu ni sutura bi ñu Yàlla defal ñun ummatu Seydunaa Muhammat mooy bàkkaar du xeeñ. Waaye nee na am na ñoo xam ni bu fekkoon bàkkaar dina xeeñ dinañu ënn ndax forox, ndax duñu jóge ci bàkkaar. Bu njëkkoon ci yenn umam yi ñu jiitu boo masaan a def bàkkaar soo ñëwee sa buntu kër dañ fay bind péché bi nga def walla mu feeñ ci sa kanam ku la gis xam ni kat def nga bàkkaar tel ñun nag mën nga toog fii jël sa portable woo ka ngay woo ngeen dem séq li ngeen séq Donte yaa ngi seedeloo Yàlla loo xam ni bàyyi nga fi ñépp defe ni Yàlla dafa doyadi mu seede say bàkkaar mais soo waxul kenn dara Yàlla suturaal na la Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di wax ni laana Allaahu al mujaahiriin mooy ñi nga xam ni fanaan nañu nekk ci lu naqari sunu Boroom Yàlla suturaal leen ñu génn di weer seen bopp ni al baariha def naa nàngam def naa nàngam. Ci xeet wu njëkk ba ku masa def bàkkaar dangay feeñ mais ñun Yàlla suuturaal nañu. Yonent Yàlla Aadam ci environnement bi mu dundoon moom ay doomam dañ doon sëyante ci seen biir Yàlla moo ko mayoon Sayyidatuna Aadam Hawaa soxna si par ñaar lay jur. Bu juree ñaar, benn bu góor ak benn bu jigéen. Bu juraatee beneen bu góor ak benn bu jigéen, ñu jël bu góor bi seexale ko ak bu jigéen bee, jël bu jigéen bee jox ko bu góor boobu. Loolu am na ci jamono bu mu daganoon. Daganoon na ci yenn jamono nga boole ñaari sër. Alquraan mu ngi koy wax léegi di ñu ko tere naan wa an tajmau bayna al uxtayni illa ma qad salaf. Tudd nañ ci yonent Yàlla Yaaquub alayhi salaam kutubu tafaasiir yi mi ngi fi ni xas ci àdduna bi ku ne demal nga xool moom tudd nañu ñu ni boole woon na ñaari sër sëy ak ñoom mais ci seen jamono daganoon na. kon yu mel noonu bu sëriñ bi waxee ci yonent yàlla daawuda jaxasoona ak ku ko jege maam cheikh ahmad tijaani si lu jëkk loolu 2005 avant 2005 97 la ko wax kër jëmb kaset yaa ngi fi xëy na moo tax nit ñi dañ dul suivre lu baax mu jàngale ko ba ca tubaab ba mu toogaloon buy suivre te mu wax la mu wax yonent yàlla noox Mu jaxasook ku ko jege, moom Nuuh. Mu reprendraat ko 2005. Vidéo yaa ngi fi ci internet bi. Kon nag yooyu al umamu qabla al islaam bu ñu bëggee jël ñoom seeni législation bëgg ko atteek ci fii wax ni Al Quraan waxu ko mais Al Quraan bu ko waxul it Ñun binduñu téere, sunu maam bindul téere, ñiy weddi tamit ñoom binduñu téere, seen baay bindul téere, seen maam bindul téere. Léegi, ndax nag dafa am ay téere yoo xam ne ci Senegaal, ñoom ñoo am prérogativu téere bii wér na, téere bii wérul, xissa bii wér na, xissa bii wérul? Ñoom ñooy kan? Mbokk yi, dafa am loo xam ni boo jàngee sa ñaari téere, comme man, Yam ci faratay njàpp, faratay julli am ñoo ci man a tane da ngay yam ci loolu nga jàngal leen te du la teree nekk jullit du la teree dund mais bàyyi fi loo xam ni moom nga war a sonn di song koo xam ni yar na sa téeméeri junni moroom nga koy song loolu ci xaru la bokk yal nañu ci Yàlla musal kon nag ñi ci jot a wax xëy na mën nañ leen comprendre ndax yàkkamti beneen bi kilifa tamit soo demee ba koy attaqué mais da ngay indi say argument je salue de passage saa njóogu du sama dara defaluma dara mais dama gis analyse am ak pertinence bi mu am ni muy jàjjee ñi nga xam ni tey ñoom ñoom ñoo waroon tey ëppal masala su ñëwee moo xam xilaafiya la walla bu mu mun a doon doo tëb rekk di attaqué déedéet danga naan kat ah masala bii de man de lii laa ci yër walla man de yëraguma ko ah ki ko wax kon nañu bàyyi jamono dina ñëw dina leeral loolu ci yaru la bokk waaye boo jógee ku toll ni Sëriñ Moustapha Bokk ci aqtaab yi nga xam ni ñoom la sunu Boroom di tiitaroo ci kaw suuf, donn Seyyid Sheex Ahmad Tiijaani Si Al Maktuum. Mais Senegaal man musuma dégg ku weddi Sëriñ Sheex, te Sëriñ Sheex ci li jamono wane, li mu feeñ, bu ko Sëriñ Mustafaa Si donnul kan moo ko donn laay laaj? Waaw xale bu toog nag di wax ci loo xam ni xamu ko, loolu ñàkk yar la, loolu ñàkk maandu la. Ñi dem ba koy attaquer ci wàllu kufr, mais loolu xaraam na, jullit kenn du ko àtte ci kufr, déedéet. Mën nga wax rekk d'accorduma ak moom walla gisewuma nii, mais jullit kenn du ko àtte ci kufr, ndax loolu rëy na. loolu rëy na te yàlla mi ngi wax ci alquran yonent bi di nettali jullit boo xës ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah yaramam araam na safara yow nag nga àtte ko ci yéefar yow yaay kan kon mbokki jullit yi pour bañ a dugg ci ay détails dañu bëgg a wax ni rekk ni ñi nga xam ni dañoo gàtt aliwa ba mel ni man Bu ñu déggatee koo xam ni am na lu mu xam, am na lu mu yër, yow nga nekk ci rez-de-chaussée di séentu, ki nekk septième étage gis li muy gis, nga toog di ko gàgganti, loolu ñàkk a yar la, loolu ñàkk a xam la. Mais dinañ leen ko pardonner nag ci yu bari, ndax fa yaa laka bahran. lam ajid fiihi mashraba ala anna gayriya waajidun fiihi masbaha géej gi ni yàmbalaŋ ma ñëw ni dama bëgg barkeelu nga may ma ma guux ci ndox bi nga ni mukk ma geestu gis ñépp di sangu kon am na lu xew Boo mënee may ñépp ñu sangu ba tooy te man sanguwuma ma ni may ma ma naan nga ni ndox mi jeex na am na lu xew. Ah làngu noon nag du tuuti ndax ku mer rekk fa nga jëm. Kon yenn cokkaas yi, yenn njoos yi. Ak ñi nga xam ni am na ñeleen ñu leen di yónni ndax seen i intérêt dafa menacé wu, ndax Sëriñ bi tudd na ci ambassade u Arab yi ñi nga xam ni Arab yi ñoo leen di dundal ba ñu newwi di gonfler mais il faut ñu am nu ñu waxee kon il faut ñu comprendre leen. Kon nag man jàpp naa ni jël gàmmu gi dund ko enseignement par enseignement orientation yi ci nekk moo ëpp doole ñu jël benn brèche di ko génne naan Sëriñ bi li mu wax fii la xar yi jaar ak fii la bëy yi jaar fi ñu koy tënke nag gaynde benn mbaam xuux daf ko romb di ko cokkaas ni ko dama bëgg ñu xeex maag yow gaynde xool ko rek di ko rey Ni ko mais man maak yaw du combat buñ ma fekkee may xeex ak yaw ku ma gis daf may yedd. Mbaam xuux ni ko boo xeexul ak man dinaa dem ci sa moroomu gaynde yi ma ni leen gaynde dama bëgg a xeex ak moom mu ragal ma daf ma tàppet. Gaynde ni ko, Nangu naa say fen yi nga ma fenal ni dama la ragal, moo gën a sedd ci man, moo gën a jàppandi ci man ma songook yaw di taqal sama bopp, di deretal sama bopp. Maanaam mooy, am na koo xam ni bu ngeen bokkul niveau ngay attardé wu ci ay mbiram, dangay sonal sa bopp. Kon am na lu jar tontu, am na lu jarul tontu. Ndax, law turikal qataa laylan la naamaa. Senegaal nag ñoo ko bokk, kon ñi nga xam ni dañu jóg pur salteel, jóg pur ñaawal, nañu dem ut mbooloo bu fekkee bëgg nañu mbooloo. Am na ñeneen ñu diine ji àggugul ci ñoom, nañu dem ñu yee leen, moo gën ñu nekk ci koo xam ni talu leen. Ñun ñii di seen i njaboot yi gën a suufe, ñun ñoo koy défendre mais moom amul jot di ñëwaat ci ay champs de courses naan li ma waxoon fii laa ko teg. Déedéet! Lii ma wax nii yépp nag ci xam-xam laa ko teg. Kon nag képp kuy weddeeti ku indi xam-xam dangay indi say preuve. Kon nag kuy weddi dangay indi téere ni téere sàngam waxul nàngam. Boo indee téere sàngam bu weddi nga justifier lu tax nga ni téere bi wérul mais on avance. Kon àdduna bi noonu lay doxe. Xam-xam nag mosu fee jóg. Ñàkk a déggoo mosu fi jóg ci ay masaa'il, ndax maa fil kutubil fiqhiyyati illal xusuumaat. Ñun fekkewuñu jamono Yonent yi, fekkewuñu jamono Yonent bi, fekkewuñu Sahaaba yi, fekkewuñu Taabi'uuna yi, fekkuñu ñu bind téere yi, kon nag dañuy man a respecteel boroom téere yi lu ñu bind. Boo gisee lu la doy. Sa xam-xam yam ci nga doyloo ko, boo gisee lu la doyul keneen ku gis lu ko doy nga respekteel ko te bañ a wax ni kat li ma gisul keneen ku ko gis baaxul. Bu fekkee nag say bët day metti, jant bi ni dàŋŋ bëccëg ñépp di ko gis nga ni man gisuma ko mais loolu c'est ton problème. Kon nag ñoo ngi santaat ñépp di baalu ñépp àq Di wax rek nak wax bi nañ ko teg ci tegu waay ñëwuñu pour leneen mais dañ doon def rek benn approche ci wax jooju nga xam ni jarul woon sax ñi ciy wax di ci wax kon nak nañu delluwaat ci maraaji yi jàngaat téere yi lu ñu xam ñu yam fa lu ñu xamul ñu maandu ci kon in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib Dañuy rawante, dañuy ëppante, kii day tollu fii, kii day tollu fii. Am na koo xam nag, bu la xësee raw, raw na la te dootul geestu te dootoo ko dab mukk. Kon nag yow yaay def effort pour jéem a dabe. Yal na Yàlla dolli ñu sutura. Senegaal mi ngi noonu, dëkku jàmm la, bu fi kenn taal fitna, bu fi kenn indi dara, nañu avancer. Ku bëgg a déglu Gàmmu gi ci ay njariñ, nga déglu ko, ku mu interesewul, Nga zappé nga fay sa télé kenn forcé wu la nga déglu Serigne Moustapha. Assalamu aleykum wa rahmatoulahi taala wa barkatuh.